vieții, evoluția este inevitabilă. Conform World Bank, peste 40% din populația adultă și mai mult de 2 miliarde de oameni din întreaga lume sunt în afara sistemului bancar, fapt care îi duce pe mulți la o stare de sărăcie și descurajare. Aceasta este o problemă majoră în ziua de azi și totuși vremurile ne provoacă la timpuri diferite și ne fac să devenim creativi căutând soluții noi și mai bune. Sistemul bancar curent s-a dezvoltat acum 80 de ani, dar ideile noi și tehnologia inovativă a deschis ușa către evoluția financiară, care are puterea de a schimba întreaga lume. Banii pe care îi folosim astăzi se numesc valute fiat, termen care s-a născut din faptul că cecul la cerere sau dolarul au fost susținute de aur. Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve Acest lucru s-a schimbat în anii 70, când guvernul american a anulat convertibilitatea directă a dolarului american cu aurul. Nici o valută fiat nu și-a reținut valoarea peste timp iar principiul este ușor. De fiecare dată când banca centrală tipărește mai multă valută, valuta pe care o avem în buzunare își pierde din valoare și acest lucru se numește inflație. După ani de inflație, piețe supraîmprumutate și management financiar neregulat, consecințele au fost imense și în final au dus la criza financiară din 2008. O criză care a fost începutul unei evoluții financiare – s-a născut criptovaluta. Ideea de criptovalută a fost aceea de a crea o nouă valută care să nu fie influențată de inflație și se bazează pe același principiu ca și aurul, unde cererea și oferta creează valoarea. O idee care se bazează pe avantajele avansării tehnologice, care ar putea să ne ofere tranzacții mult mai rapide, mai ieftine și mai sigure. De atunci, multe s-au întâmplat și aproape un deceniu mai târziu, criptovaluta a avut impact în întreaga lume. Do you think this is a currency, a currency that's really going to work eventually? Well, I think it is working, um, and, and uh, there will be other currencies like it that may, may be even better. Este văzută din punct de vedere legal ca și produs în America, în timp ce în Uniunea Europeană este clasificată ca și activ. Astăzi, toate băncile majore au realizat impactul pe care acest tip de valută îl va avea asupra sistemului nostru monetar, iar băncile din întreaga lume caută căi inovative pentru a implementa criptovaluta și tehnologia din spatele ei. Blockchain-ul din sistemul bancar existent Criptovaluta este încă un concept nou pentru mulți oameni, dar informațiile au devenit o formă de bani acceptată, doar că este o formă de bani digitală. Totuși, tehnologia din spatele ei, adică blockchain-ul, este cel care deține puterea de a transforma nu doar sistemul monetar, ci și întregul mod în care operăm în societate în ziua de azi. Nu mulți oameni au crezut în internet acum 30 de ani. Astăzi, în jur de 40% din populația lumii este conectată la internet. În 1995 erau mai puțin de 1%. Ce a făcut ca internetul să aibă atât de mult succes a fost că a fost deschis pentru oricine și se puteau transmite instant informații în întreaga lume. Blockchain-ul, pe de altă parte, este internetul valorii și ne oferă abilitatea de a transmite nu informații, ci valori, în doar o clipă, oriunde în lume. Internetul este protocolul de comunicări, în timp ce blockchain-ul este un protocol pentru schimbarea valorii. Tehnologia blockchain, fundația criptovalutei, este chiar acum implementată în majoritatea domeniilor societății. Piața de stoc, vânzări înregistrate, procesarea contractelor și, bineînțeles, în sectoarele financiare ale plăților și tranzacțiilor. Era nouă pe care urmează să o descoperiți este a doua generație a internetului și blockchain-ului, criptovaluta, viitorul plăților, și va revoluționa economia de astăzi. Bitcoin a avut o creștere a valorii incredibilă și din 2009 până la sfârșitul lui 2013, prețul unei singure monede Bitcoin a urcat de la 0,1 dolar la peste 1100 de dolari și mulți oameni din întreaga lume au făcut averi. La fel cum mulți au pierdut oportunitatea, deoarece au avut puține informații dar și datorită scepticismului. Pionierii au arătat că era suficient loc pentru îmbunătățiri pe viitor, iar datorită dezvoltării noilor criptovalute, s-au deschis multe uși către criptovalute mai sigure și ușor de folosit, și anume OneCoin. Fondatoarea OneCoin, dr. Ruja Ignatova, are o bază solidă în finanțe, având o diplomă de masterat în economie și o diplomă de doctorat în drept. Este fost asociat partener al companiei McKenzie Co., lucrând de asemenea cu clienți ca și Allianz, Serbank, Unicredit și alte instituții financiare mari. Dr. Ruja a studiat și alte criptovalute și a devenit curând expertă a văzut foarte clar potențialul imens de a crea o criptovalută nouă, inovativă, mai sigură și accesibilă și a început să facă îmbunătățiri pentru viitor bazate pe o strategie solidă de expansiune globală aplicabilă pentru oricine prin criptovaluta OneCoin. Distribuția globală a materialelor educaționale a criptovalutei și introducerea pe piață a OneCoin a început în septembrie 2014, prin principiul invitării membrilor și compania are deja rezultate fabuloase, deoarece s-au alăturat deja milioane de oameni din peste 195 de țări din întreaga lume. Rețeaua One Life există din 11 iunie 2016, de când compania a distribuit oficial pachetele educaționale care oferă educație despre criptovalută și finanțe. Membrii pot primi de asemenea token promoțional care pot fi folosiți pentru a mina OneCoin. În primul an operativ, rulajul a fost de peste un miliard de euro și doar trei luni mai târziu a ajuns la 2 miliarde de euro. Începând de acum un deceniu, există multe criptovalute pe piață și există câteva lucruri pe care majoritatea dintre ele le au în comun. În primul rând, sunt descentralizate, ceea ce face ca piața să fie izolată și să nu fie acceptate oriunde. Sunt create pentru oameni care se pricep la tehnologie și speculanți de software-uri sau comercianți profesioniști. Se bazează pe factori externi care fac piața însăși să fie instabilă se focusează în principal pe tranzacții publice, făcându-le să pară speculative și închizând uși pentru majoritatea oamenilor. Permit să faceți tranzacții anonime și de aceea sunt imposibil de urmărit, astfel există riscul de apariții al ilegalităților. Sunt dificil de integrat în sistemul economic actual. De ce este OneCoin diferit? OneCoin este creat pentru a fi centralizat inițial, dar nu deținut de guvern, ceea ce face posibil controlul creșterii și integrării OneCoin în sistemul monetar de astăzi. Construit pe o strategie de afaceri care creează o marcă puternică și o piață stabilă, fără volatilitate crescută. Ușor de urmărit și protejat de politica Know Your Customer, numită KYC, care duce criptovaluta la un nou nivel de transparență se focusează în primul rând pe utilitate. OneCoin alege să implementeze în continuare mai multe funcții și să deschidă platforme pentru ca deținătorii să tranzacționeze și să folosească monedele care cresc piața și creează o cerere mare pentru criptovalute în întreaga lume. Este ușor de folosit și deschisă pentru oricine. Nu este nevoie de echipament scump, cunoștințe speciale despre tranzacții. Este simplă pentru oricine. Educația este oferită tuturor membrilor pentru a lua decizii bune și a câștiga cunoștințe despre lumea financiară. În plus, OneCoin impune un nou standard global datorită procedurii unice a KYC-ului în blockchain-ul actual care creează un nivel de securitate și transparență la cote înalte. O procedură puternică ce cu siguranță pavează calea spre a integra OneCoin ca fiind prima criptovalută care face parte din economia globală. Cel puțin acesta este un cel. OneCoin deține cheia de a ajuta pe oamenii din țările în curs de dezvoltare de a face un salt în tehnologie și de a primi acces instant la criptovalute și bănci prin criptovalută și de a beneficia de avantajele oportunităților pe care le au țările dezvoltate. În timp ce majoritatea criptovalutelor sunt bazate pe speculații prin tranzacții publice, OneCoin se focusează în primul rând pe utilitate, din moment ce valoarea criptovalutei este bazată pe cerere și ofertă, astfel este mai mare domeniul de utilitate și mai mare valoarea monedei. Conform predicțiilor din anul 2014, valoarea unei singure monede OneCoin, după un an, a fost să atingă 5 euro. Totuși, deja după 10 luni, prețul unei singure monede OneCoin a depășit prognozele și a ajuns la 5,65 de euro. OneCoin se așteaptă la o creștere a valorii în continuare în următorii ani, bazându-se pe creșterea constantă a numărului de mineri, dar și datorită numeroaselor companii care doresc acces la milioanele de membri OneCoin pentru a-și promova serviciile și produsele, astfel că domeniul de utilitate se extinde și mai mult. Nu există promisiune sau garanție, dar totuși aspectul istoric de până acum al cursei OneCoin face ca viitorul să fie și mai incitant și toată societatea modernă și generațiile viitoare pot beneficia. Cum poate începe cineva? Alăturându-vă rețelei One Life, primiți o educație financiară de primă clasă, care vă va ajuta să deveniți un miner educat. Pachetele educaționale sunt formate din șapte nivele, începând de la cel mai mic, de la 140 de euro, până la cel mai mare, de 27.530 de euro, oferind diferite module de educație financiară, tranzacții și criptovalute. Pentru fiecare nivel de educație primiți un număr fix de token promoționali, Depinde de ce pachet achiziționați, vă calificați pentru una sau două dublări. O dublare vă dublează numărul de tokeni și astfel pot fi folosiți pentru a genera mai multe monede. Odată ce tokenii s-au dublat conform pachetului achiziționat, vă puteți alătura bazinelor miniere și cu doar câteva clicuri să minați monedele dumneavoastră OneCoin. Rețeaua OneLife vă oferă de asemenea combinații benefice de pachete educaționale. Aceste combinații vă oferă acces automat la minare, astfel încât vă puteți alătura unui bazin minier fără a aștepta dublarea. Pe lângă minarea automată, aceste combinații strategice pot genera dublări adiționale, tokeni, adică mai multe monede OneCoin. Pe lângă pachetele educaționale, One Life a introdus primul produs fizic al său, produs disponibil membrilor pentru a accesa mai ușor piața online, One Tablet un dispozitiv care poate fi folosit zilnic și are potențialul de a intensifica activitățile de învățat, tranzacționat și de afaceri ale oricărui membru din rețeaua One Life. Datorită creșterii enorme a companiei, nu ne-am dedicat doar a da mai mult membrilor, ci a da ceva înapoi și societății. Fundația One World este în acest moment activă în mai multe țări, unde companii și membrii ai rețelei One Life donează continuu bani pentru a ajuta copiii să își atingă potențialul maxim prin educație și sprijin pe termen lung. Criptovaluta și piața financiară nouă au cu adevărat potențialul de a crea un sistem bancar pentru cele 2 miliarde de oameni care nu au acces la sistemul bancar de astăzi conform Băncii Mondiale, este una dintre piețele în curs de dezvoltare care pot trage nebancarii într-un sistem financiar doar prin folosirea telefonului. De a elimina terții care încasează taxe mari pentru remitențe și plăți frontaliere, unde taxa medie este de 7,7%, dar poate ajunge până la 29% și durează câteva zile. Îi ajută pe oameni să-și asigure activele și să-și crească rapid capitalul. Ce creează valoarea OneCoin? Pentru a atinge nevoile masei publice de pe piață, OneCoin va mina în total 120 de miliarde de monede, iar blockchain-ul eficient este dezvoltat pentru a permite tranzacții extrem de rapide. O rețea în continuă creștere care creează un model puternic în combinație cu suma totală în creștere de comercianți care doresc să aibă acces la milioanele de proprietari ai monedelor OneCoin. Domenii de utilitate în continuă creștere acești factori creează valoarea monedelor și când OneCoin va fi publică, împrăștiată în întreaga lume, creșterea valorii va fi cel mai probabil un fapt. OneCoin este o rețea socială, globală și ușor de accesat prin rețeaua OneLife. Sistemul de rețele și rețelele sociale au astăzi o putere enormă de a influența și care pot schimba aproape orice piață. Vă amintiți de Netscape sau Yahoo? Motoarele de căutare au fost rapid uitate când gigantul Google a acaparat întreaga piață și a introdus un software sofisticat și mult mai ușor de folosit. Vă mai amintiți de MySpace? Platforma care a fost rapid uitată imediat după ce Facebook a preluat întreaga piață. Niciunul dintre acești giganți nu a folosit reclama ca și metodă de a ajunge la oameni. Creșterea acestor companii s-a bazat pe încredere, rezultate și cel mai puternic dintre elemente, utilizatorii mulțumiți și reclama din gură în gură. Același fenomen pe care îl experimentează OneCoin chiar acum. Acum aveți o oportunitate puternică și transparentă în fața dumneavoastră și puteți să vă alăturați milioanelor de mineri, comercianți și negustori pentru a mina și diversifica portofoliul dumneavoastră, luând o poziție pentru viitorul care urmează. Cu aceste informații puteți fi în prima linie a acestei noi ere, o piață în curs de dezvoltare care va schimba economia globală. Luarea deciziilor se bazează pe informații, iar dumneavoastră puteți acum să vă folosiți de informațiile primite, astfel încât să vă asigurați că vi se răspunde la toate întrebările de către persoana care v-a recomandat acest video și să începeți chiar acum. Și țineți minte, întrebarea nu este dacă criptovaluta va avea impact asupra economiei noastre viitoare, ci dacă dumneavoastră sunteți pregătit pentru o nouă era economică ce va urma. Dacă sunteți, asigurați-vă că vă alăturați revoluției financiare și că veți face parte din cea mai rapidă criptovalută în dezvoltare din lume. OneCoin